Merhaba, Burak Aslan Gayrimenkul'den Burak ben. İlimtepe Mahallesi Atakent sitesinde bulunan bu güzel villamızın sizin de aile değerlerinize ihtişam katmasını ister misiniz? Buyurun, incelemeye geçebiliriz.